ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಒಂದು ಬಿ ಲಾಗ್ ಐತು ಕೆ ಯೋ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಅಂತ ಗಾಯ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಮಟ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಹೊರದಿ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಏನೋ ನನಗೆ ಅವನಸರ ನೋಡಲ್ಲ ವೈಸ್ ಚಾಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಆ ಯಾರು ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ನೋಡೋ ಅಷ್ಟು ನಾನು ನಾಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ నంద్రలో లేదా నార్మల్ కార్లో వస్తాయి ನಾನು ಹುಡುಗಂದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರ್ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಗೈಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಅದಲ್ಲದೆ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ ಲೂಟ್ ಬಿದ್ದೈತ್ ಬಾರಲೆ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಗ್ ಏನೋ ಡೊಕೋಟ ಕಾರ್ ಇದು ಲೂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಸೆಕ್ಸಿ ಹಾಕಂತ ಇದೆ ಕಾರ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಣ ನನ್ನ ಬರ್ತೈತೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಯೋ ನೇ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಯಕ್ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ ಕಣೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏ ನಿಂಗ್ ನಾನು ಕಂಡ್ರೆ ಕಂಡ್ರಿ ನಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಹೊಡಿ ನಿಜಾಗ್ಲೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಯಾವ ಏನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಆಚೆಗೆ ಟೈರ್ ಟೈರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಂಟು ಫ್ರಂಟು ಫ್ರೆಂಡಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಫೋಟೋ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರೋ ನಂದ್ರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಗೋಪಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ yellow colour car orange colour car ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಗೈಸ್ ಕೊನೆಗೂ ನಾನು coupon M R P buy ಮಾಡಿ ಕೂಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಲ್ಯಾಂಬೋರ್ಗಿನ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಇದೆ ಕಿಲೋ ಇವನೇನೋ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದ ಕೊಡು ನಾನು ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹೊಡಿತವ್ರು ಬಾರಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊಡಿತಾನೋ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಟುಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೋದು ನೀನು ನಿನ್ ಮೂನೆ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಕುತ್ಕೋ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕಡೆ ಪಾಕರು ನೀನು ಈ ಕಡೆ ಪಾಕರು ಎಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ doo yunano